Ey, Scheintod, du mischst dich doch gerne mal einfach so grundlos ein, oder? Jetzt misch ich mich mal ein, aber dann bist du gefickt. Hier, Mann, bitte, verschluck dich dran, du Fixer. Ich disse nicht grundlos, das hast du verdient Scheint du der Papa Rap Monster dein Kind Misch dich hier ein, doch kennst du's nicht Du rappst wie besoffen, ich rap lieber dich Du reißt einmal auf, auf perfekt und denn Doch bist du kein Gegner und eigentlich ein Fan Du bist wie ein Kind und verläufst dich im Wald Und nach diesem Track lief dein Blut am Asphalt Du hast dich vor die Beute der Jäger gestellt Und hast wie ein Köter auf die Meister gewählt keinen gefällt, dein Dorfbauern Slang. Du Opfer, verbiss dich mit deiner Dorfgang Das Reich der Kings, von Deutschland bis Polen. Du Klaus dich die Texte von Polen. Und dein IQ-Test wie negativ aus. Nach diesem Battle gehst du nie mehr raus. Ich nehme dich nicht ernst, häng dich jetzt auf. Du weißt es genau, die Kings haben's drauf. Und ihr habt keinen Stolz und auch keine Ehre. Ihr werdet jetzt sterben und ich nehme